katono we kati because mwandabira ku bifaananyi bya muna tekibalaganyo nti mumanyi nnyo muyinza okuba mwandabira ku gundi ya muna mwandabira ku live ya muna ku bifaananyi bya muna mwe ne mwagala okuteekawo kye mwagala okuteekawo nga mmwe but it doesn't mean tino so sagala mulage nyo nti mumanyi mbegayiridde mwena abangamba nti nolina omuntu gwendi protinga i am not so you all leave me alone nze gwenjagala mumanyi akitegera ndowooza ate naye yemugamba musimanya fe tulina kujja ku live simanya netukolera bintu kimu feesi abantu babaira ku live nebekolera ku live nebekola ku live abo nga tebaboogerako tebaboogerako yadde naye mwemuliwo just kwagala kutukopa kwogera kino kwogera kiri guys its not nice buli omu alekere munne emirembe mazima ddala teberezamu abantu okudduka mu nsi yaabwe abantu okudduka mu nsi yaabwe like seriously just because of you guys mwe mwagala kuyisaawo kye mwagala yisaawo mwagala kubayisa nga mwagala bayisa everyone has a right to be who they want to be nina right okubeera kiki njagala okubeera joy alina right okubeera kyagala okubeera buli omu naawe wenyini atudde awo alaba bino ebintu naawe oyina kyoyagala okubeera otegeera bina ebintu bya mutima ba mikwano tubijjemu enugu tubijjemu okulaga nti tuli bamaanyi tubijjemu obufuzi tubijjemu buli kimu let everyone bina ebintu before nga temunaba kubirekaanako tubadde oke twalinga kulabizaffe nga tulioke nga temunaba birekaanako era mwe abalowooza nti mulina zi platifomu enene mwe muli wano mwe abali mukuleekaana mwe muli mukwasama mwe mutambuza live eno neeri neeri neeri neeri guys can you stop like seriously mulekerawo like it's enough like we've really had enough tewali asusiza mwe mukisusa ababeera ku live zaffe mwe mukisusa you know i'm gonna do something uh, nga saagala kukola whateve kyenkola naye because mwe mwagala mukole ki munfeeko temutufaako tuli buli omu akola kyayagala kukola buli omu ayisawo kyayagala yisaawo munyambe nên là còn ate nnengera okubagamba temusaako comments nga sinzazizaako thank you so mbadde mbagamba kintu kyembadde ndi wano okuyisaawo saagala nga okumona simwagala nkomulaavu just muna mukwano gwange omuntu gwenjagala mwena mumanyi mwogera mulekana mulekana mulekana but its okay but for now ya ngenda kugenda nekyenjagala mumanye sirina kintu kyentera okuyigiriza muntu yenna bwe muba musanze live yange ne joey mutuyiteko neba musanze ya sandi muyitewo abawulira ntino kiki mwite wo nga batategedde kubanga bwe baba bagamba nti bagenda kukwata abasiyas mu uganda bagenda kukwata uganda namba ne gurupu eyo gyemwogerako eya joi gyebakola gyebagambeyo that group is fake is not even there teriiyo era bwoba oyagala kwerecruitinga bibyo werecruiting bibyo joi tayina muntu gwa nze e, gurupu genda bamusimu ya joi since i came here ya joi mposes e, gurupu kieyo tim joey tim joey gyemanyi so nze endala sizimanyi kate sazirabyako mu simu ye and me personally we naziraba nga imwe ziri mu simu ye wane nkimanyako nti kyekyo amgona do nga wensobola kubanga stopinga because weare not recruiting anyone everyone ayagala kubeera kyayagala kubeera feel free to be who you want to be but be careful kyembagamba so amgona lead this life mwena mwena tubagala nnyo naye mubeera mutulabye buli omu yefuni ntatumanyi yogera kyoyagala okwogera oyitewo naye mulekerawo tuvuma mulekerawo tuvuma mutwagaza ki nonvuma leero nonvuma enca nonvuma kumaca nondirako emmere okuva kumaca mpaka ondirako emmere kiki kiki mupa nensi bwoba owulira nti oyagala kumbuuzako jangu ombuzeko oba owulira nti oyagala kunvuma ngaowulira komenti ye kuluma gitereke mulekeraawo okunvuma guys stop is actually enough me ive had enough personally munyambe sisagala vuma muntu sagala jombana muntu yena sagala kukola biki sigana kwogera ku muntu yena yena naye buli omu yemanyi mulekeraawo okunvuma ndinze let me do me sina wenkwata ku mugandawo oliwaddemba okujja kuatakinga ekibiina kyaffe ekya out and proud tekirina gwe kirecruitinga its just a group eyamba um, african lgbt its just helping people to come out ababeetya abali london abacoming out kyekibayambako nokubeera nga abantu tebabeera mu nyumba nebafuna depressions and stuff abantu babeerawo nebagenda nebeyagala people nebalaba bani nebagala omuntu namanya ntali yeka that ye group yaffe naye yeah. nange okujja waneeno kyekyo omuntu amanye nti no ok siri nzeka abaana betta bantu bangi nyo bafa yuno two years ago waliwo omulenzi yetuga do you know how old the boy was he was 14 14 guys muspredinge more love than hate stop hating people wemutamanyi bemutatera mmere kumeza stop hating momwe nabalowoza ntino bakulembeza i am not coming here to attack the government but let me, warn, let me tell you this i'm gonna put this right ye yeah? bwemuba muchulira nti muyina sente zamweza attacking abasiazi bwemuba muyina sente muzizimbe mwengudo mazima ddala mulabe zino ensi ensi zinyirira zirabika bulungi naye mwe muli awo esente muziteekamu buno mubasiyazi kunoonya basiyazi munoonya biki kiki sente zirina ebyokukola mulekeraawo okubeera nga mubeerako ne mutuwalampa mbegayiridde bazadde baffe webabeera be baliyo nze maama wange yasalawo asirike kulwensonga ebintu ebyo tetubisobola tetubisobola bingi nnyo i am not a social media person guy stop mukola too much but at this point we are tired of you, of you all like seriously stop temubeetamu obufuzi temubeetamu sente temubeetamu kintu kyona ate tewali ansasula tewali ansasula sirina gwensasula sirina gwensasula kuyingira gyabayingidde munnesonyiwe kyekyenza obbagamba mwena mweraba buli omu yeerabirire waali nabali emabega buli omu awokinge munne nze mbasaba jesu buli omu yeerabirire nga wali zisirina neyongere bajukiza nti zisirina gwe ntya kubanga ntya katonda eka yakere ntya nanzaala pozi ne bazadde bange abanteeka ku nsi abasigadde you can all fuck off